Wszyscy składamy się na działalność Platformy Obywatelskiej. Właściciel tego samochodu, właściciele tego sklepu, niezależnie czy popieramy tę partię czy nie, finansujemy na bieżąco jej działalność. Niewiele osób wie, że partie otrzymują subwencje z budżetu państwa. W przypadku największych partii są to pieniądze liczone w dziesiątkach milionów złotych. I właśnie w związku z tym, że to my finansujemy działalność partii politycznych, Prawo daje nam możliwość wglądu do dokumentacji związanej z wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Latem tego roku sieć obywatelska Watchdog Polska złożyła wniosek o udostępnienie umów na przeprowadzenie badań opinii publicznej na zlecenie Platformy Obywatelskiej. Niestety odmówiono nam dostępu do nich. Dokumenty te wciąż znajdują się gdzieś w tym budynku. Wszystkich zainteresowanych jawnością finansów publicznych zapraszamy jutro do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozprawę ze skargi sieci obywatelskiej Watchdog Polska na bezczynność Platformy Obywatelskiej. Widzimy się jutro o 9.15.